Ella era mi bella, mi guerrera, mi luz. Y yo sé que seguirá alumbrando a todos. Ella murió protestando porque estaba cansada de verme hacer cola para todo. Por la plata que no alcanzaba. Y por todos los problemas que nos agobian. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.